Hai semuanya, selamat sore, selamat datang kembali di channel ini Dan untuk kalian yang pertama kali dan untuk kalian yang baru di channel ini Mohon di subscribe dan like, thank you Hai hai Hai hai Selamat datang kembali teman-teman Jadi kali ini sesuai dengan janji saya Kalau kita akan bahas tentang visa atau basic dari pengalaman saya dan saya sudah alamin sebelumnya pertama kali saya ke Eropa di sini saya mau share ke teman-teman semua mungkin ini penting mungkin teman-teman ada yang kepengen gitu ke Belgia ke Eropa misalkan jadi teman-teman pengen ambil visa gitu atau bingung aduh saya pengen ke luar negeri ke Eropa mau kunjungin teman gitu atau gimana gitu nah kalian bisa bisa nonton video ini dan mungkin barangkali ini informasi penting untuk kalian. Nah, teman-teman, uh, ini ceritanya dari aku ya, maksudnya ini dari pengalaman aku dan aku mau sharing ke kalian sesuai dengan pengalaman aku. Nah, jadi kalian yang merasa ini penting, kalian bisa ambil pulpen, dan notebook dan silakan dicatat. Kita santai-santai ya teman-teman biar ehm, nggak uh, terlalu kaku. <laughs> Karena biasanya sih kayak gitu kayak orang mau pidato gitu ya. Ya. Ini. Iya. Ini aku lagi di rumah, lagi di teras rumah dan sambil makan stroberi ya teman-teman, nggak apa-apa kan? Hmm. <laughs> Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya. Jadi yang pertama itu saya mau jelaskan visa yang saya ambil tuh namanya Schengen visa. Schengen visa itu biasanya uh, kalau ke Eropa itu pakai senyum visa apa tuh senyum visa itu biasanya itu itu hasil dari perjanjian kerjasama Uni Eropa pada tahun 1985 jadi itu keputusan bersama oleh negara-negara di Eropa sini biar tuh kita tuh bebas entry gitu jadi misalkan saya mau datang pengalaman saya saya mau ke Belgia tapi saya mau turun di Belanda itu bisa dan itu selama saya udah dua kali jadi saya turun di Belanda dijemput sama suami itu bisa kayak gitu itu namanya itu uh, namanya senyum sisa jadi memudahkan kita kemana aja jadi uh, apa namanya uh, kayak saya mau ke Belgia saya turun di Belgia terus saya mau ke Belanda ke Jerman ke Italia ke Paris kemana-mana itu bebas dia bebas antri pokoknya kita nggak ada dicek atau apa-apa tapi kalau misalkan saya mau ke London itu nggak bisa karena saya harus punya namanya visa khusus untuk itu dan saya nggak bisa entry atau saya nggak bisa masuk ke London dengan ini senyum visa ini Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu paling penting banget itu kalian punya yang namanya paspor. Dan paspor itu maksimal dia harus valid 6 bulan ke atas. Kalau 6 bulan ke bawah di renew lagi atau diperpanjang lagi paspornya ya. Kemudian setelah paspor kalian tuh harus uh, punya yang namanya siapin dulu tiketnya tiket uh, booking tiket jadi biasanya itu kalau booking tiket kalau udah dibeli atau di booking silahkan di print di print out di print out kayak gitu kemudian uh, itu dari tiket kemudian kalau kalian misalkan kalau kalian misalkan tinggal di hotel berarti kalian juga harus print out yang namanya reservasi atau bookingan dari, dari hotel tersebut dan harus sudah di print out dan kal jika kalian tinggal sama teman nih contoh nih kayak saya kan pertama kali saya kesini karena diundang sama pacar saya untuk ketemu orang tuanya nah itu pertama kali jadi saya otomatis tinggal sama mertua sama sama pacarnya sama pacar saya di rumah gitu kan jadi otomatis mereka yang bertanggung jawab nah itu beda beda lagi nah itu uh, pacar saya harus eh, datangi kantor town hallnya atau kayak kita di sana tuh kayak town hall tuh kayak kayak kantor yang ber yang bertugasnya tentang pokoknya mungkin kayak kita di sana tuh ke kantor bupati dah kayak kayak gitu terus datang ke sana terus nanti menjelaskan bahwa ah ya pacar saya dari Indonesia mau datang dan sekian lama dan sekian lama gitu berapa hari berapa bulan gitu kemudian Eh, nanti dari town hall itu dari kantor tersebut dia mengeluarkan surat yang isinya uh, ya uh, artinya dia mengetahui keberadaan saya mau datang dan silahkan datang itu dan sebagainya itu tanda tangan dari uh, mer mer mer, di sini atau kayak bupati lah kayak gitu di sini atau istilahnya kemudian um, apa namanya setelah itu kalau kalian yang tinggal di hotel itu reservasi hotel tadi sudah ada tapi kalian juga harus punya yang namanya uh, print out dari eh, saldo kalian minimal tiga bulan ke belakang jadi misalkan sekarang ini Juli jadi harus ada Juni sama Mei jadi kalian harus print out uh, tabungan kalian sebagai syaratnya kalau kalian tinggal di hotel itu pun kalau kalian misalkan jenisnya kayak kalian mau holiday gitu ya kalau aku kan aku pilih jenis tipe filenya uh, eh, nya mau kunjungin teman gitu mhm. sorry oke okay. tadi itu kemudian teman-teman harus punya namanya travel insurance travel insurance atau uh, travel asuransi travel ya kayak gitu ini kayak gini certificate Senyen, senyen. Nah, ini biasanya sih satu hari kayaknya satu hari satu euro deh jadi kalau misalkan kalian staynya 90 hari berarti 90 euro 90 euro itu kayak berapa ya satu jutaan lebih dah kayaknya jadi kayak gitu jadi misalkan kalian tanya di mana saya ambil atau bisa dapatkan sertifikat ini itu saya belinya itu kita beli istilahnya kita beli sertifikat ini sertifikat travel insurance ini itu kita uh, ada websitenya jadi tinggal kita masukkan link gitu linknya kemudian kita isi biodata kita berapa lama kita mau ke sana tanggal berapa dan tanggal berapa kemudian langsung kita beli nanti dikirim via via email dan kita print aja kayak gitu dan untuk kalian yang serius banget mau pergi ke sana kalian bisa uh, komen aku di sini dan aku bisa kasih kalian linknya atau kalian bisa WhatsApp aku dan aku bisa kasih linknya oke okay? dan kemudian tadi itu travel insurance sudah dan kemudian apalagi tadi um, ya surat pengalaman kerja jadi misalkan nih kalian sekarang yang kesana misalkan nih kalian kayak contohnya aku kan waktu waktu aku diajak ke sana kan aku nggak ada nggak nggak kerja ya aku nggak ada nggak nggak bekerja jadi uh, aku harus diminta surat keterangan kerja jadi itu isinya harus bahasa Inggris dan aku buat sendiri aku buat sendiri terus aku tanda tangan sendiri aku kasih uh, apa namanya materai 6000 kenapa karena aku surat keteranganku berisi demikian aku bilang aku saat ini uh, aku saat ini kerja atau founder dari yayasan pendidikan di Morotai dan saat aku di aku bilang aku diundang atau aku mau ke Belgia ketemu pacar saya dari uh, tanggal segini bulan segini sampai eh, bulan uh, bulan jadi bulan berapa aku kembali dan aku harus bilang di situ selama periode ini berakhir aku akan kembali gitu jadi terus kayak gitu udah tanda tangan dah nah tadi ada travel paspor travel insurance tiket apa lagi booking hotel, surat keterangan kerja, kemudian taruh sorry <laughs> hmm. Hmm. kemudian ini namanya checklist for for a visa aplikasi visit to family or friends. Ini aku punya, ntar ya kayaknya aku punya foto yang, ah ini dia. Ini masih baru. Jadi isinya kayak gini. Checklist for a visa aplikasi visit to F to family or friends. Jadi ini formulir ini dia ada tiga lembar kalau nggak salah ya jadi di formulir ini kalian wajib banget isi dan tadi itu nanti diisi sesuai dengan apa yang kalian uh, apa namanya kalian yang dipertanyakan kalau misalkan kalian perlu isi ya ya silakan isi ya kalau enggak ya enggak gitu jadi kalau misalkan kalian tanya di mana saya dapat aplikasi ini ini di websitenya Senian jadi kalian bisa google www itu misal di sana itu ada dia jadi kalau kalian rasa itu berat dan kalian rasa itu susah kalian bisa apa namanya bisa lagi email uh, komen aku kalian bisa bilang aku mau dong uh, formulir ini aku pasti karena aku udah kasih beberapa orang yang minta formulir ini karena aku di sini mau sharing dan mau berbagi ke teman-teman semua. Kemudian tadi itu namanya checklist ya. Kemudian ini adalah Senyen Visa aplikasi. Jadi tadi untuk ke untuk itu dari Ministry of Foreign Affairs ya. Jadi itu jadi uh, checklist aplikasinya tuh kayak apa aja yang kita buat kayak di situ ditanyakan kayak kamu punya paspor iya kamu harus lampirkan paspor kamu harus lampirkan fotokopi KTP-mu kemudian apalagi uh, eh, itu tadi formulirnya jadi formulirnya ada dua kemudian ini formulir yang satu maaf ya agak gue nggak punya yang baru soalnya jadi ini namanya Senyum Visa aplikasi. Di sini ada isi foto, di sini ada isi stamp. Jadi ini foto kalian buat foto. Jadi kalian misalkan uh, kalian pergi ke tukang foto. Uh, kalau di Bali ya dari pengalaman saya, saya bilang ah, saya mau ke Eropa ke Belgia, uh, saya mau buat foto. Udah langsung dibuat foto uh, sama dia. Aku lupa berapa, kayaknya dua kali tiga ya tiga kali hmm, tiga kali empat, hmm, kayaknya tiga kali tiga kali dua kayaknya nggak salah aku lupa nah nanti aku kasih tahu ya jadi e, biasanya sih kalau tukang foto tuh mereka tahu atau kalian bisa googling cari visa ke negara mana gitu itu ada ukurannya dan kalian bisa lihat kemudian kayak gini ini senyum visa aplikasi jadi di sini ditanyain nama nama lengkapnya, tanggal lahir, kemudian merit apa enggak gitu. Jadi kayak gini nomor nomor paspor, paspornya terbit kapan, expire kapan. Makanya tadi aku bilang uh, penting banget kalau dari expire-nya uh, eh, paspornya. Kemudian ya pokoknya ini namanya saingan visa aplikasi jadi ada dua formulir ya jadi tadi itu kemudian aplikasinya sudah itu ini sudah dan itu ya sudah kayaknya jadi sebenarnya sih itu aja dari pengalaman aku iya jadi nanti misalkan kalau teman-teman semua ke apa namanya uh, sudah selesai kumpulkan dokumennya sudah lengkap yang tadi saya sebutkan semuanya dari surat keterangan kerja, paspor, dua formulir tadi, travel insurance, tiket. Kalau kalian tinggal di hotel berarti kalian bisa isi formulir uh, booking reservasi hotel. Kemudian kalau kalian misalkan tinggal di kalian tinggal di Honey? maka kalau misalkan kalian tinggal di uh, di mau kunjungin teman atau visit friends kalian bisa uh, itu tadi surat dari yang namanya town hall itu itu misal surat itu misalkan gitu kayaknya dia butuh waktu satu tiga minggu atau satu bulan jadi kalau kalian yang kepengen banget uh, ini visiting friends komunikasi dulu lah sama temanmu itu dan bilang harus ke town hall itu biar kalau kalian jangan gagal gitu untuk beli tiket booking hotel kan nanti nanti nantinya gagal gitu kan kasihan uangnya gitu jadi uh, surat yang tadi itu sudah kemudian travel insurance sudah kalau semua dokumen sudah lengkap kalian bisa langsung uh, buat uh, janji buat janji ke apa namanya ke imigrasi eh ke imigrasi ke embassy kedutaan jadi ya, ke embassy itu kalian bisa uh, mas uh, ini linknya pakai link sayang kan hmm. This is uh, 200. Mm here. this? Yeah, we don't. I buy a lot of. I buy a lot of. Um... Sorry teman-teman, suamiku belum pulang kerja soalnya. Nah teman-teman itu dia tadi. Oh iya lupa. Jadi kalau misalkan kalian yang eh, tinggal di uh, misalkan nih kalian punya pacar gitu dan disponsorin sama pacarnya artinya tinggal sama di rumah sama pacarnya bukan di hotel itu artinya teman-teman kalian harus ingatin pacarnya itu diminta juga um, slip pembayaran gaji slip slip gaji ya namanya slip gaji jadi itu slip gaji itu tiga bulan maksimal juga karena pengalaman aku kayak gitu juga ini slip gajinya suami juga diminta jadi itu tadi teman-teman udah aku sebutkan satu-satu ya tadi jadi uh, visa aplikasi itu ada foto kalian harus buat foto kemudian di checklist visa aplikasi itu persyaratannya ada paspor ada apalagi paspor ada surat keterangan kerja uh, oh iya juga paspornya paspornya suami juga diminta ya kemudian tadi itu penting kalau kalian yang tinggal dengan dengan teman atau uh, pacar kalian harus punya surat keterangan dari town hall itu yang paling penting kemudian uh, surat itu kalian kalau bawa ke embassy itu biasanya kalau kalian bawa ke embassy itu ntar teman-temannya agak panas harus panas soalnya ui ya that's good jadi teman-teman itu tadi penting banget jadi kalau apa namanya kalian uh, ya tadi itu surat itu kalian harus uh, bawa surat itu asli jadi kalau misalkan nanti kalian udah terbang ke Eropa dan itu misalkan kayak gini ditanya uh, jadi kalian bawa ke embassy itu fotokopinya aja pokoknya yang kalian bawa ke sana itu bawa fotokopinya aja nggak apa-apa terus surat yang tadi dari tahun hall itu kalau kalian tinggal sama teman atau visiting friends itu kalian harus bawa aslinya karena misalkan dari pengalaman aku aku waktu pertama kali kan gitu uh, eh, ditanya halo uh, eh, ditanya terus dibilang apa lagi uh, why are you coming here ditanyain kayak gitu kenapa aku datang gitu aku bilang oh I come for visit my boyfriend and family and I say okay and do you have an invitation later itu namanya invitation letter jadi surat undangan kayak gitu artinya diundang gitu kita untuk tinggal di rumahnya gitu and, hmm, and I say, yeah, sure I have ya yep. aku aku punya gitu ya yeah, can I see it and jadi kita harus bukan tadi itu surat yang tadi itu dan harus tunjukin kayak dia kalau itu memang benar-benar ada dan asli gitu tanda tangan dan tanggalnya juga nggak valid kayak gitu dan setelah itu kita di stamp itu namanya paspor kontrol kita di stamp dan sudah deh itu bebas banget nah teman-teman kayaknya itu aja yang pengen aku sharing ke kalian dari pengalaman aku maaf ya kali ini aku ada enggak <laughs> kurang semangat kayaknya ya kayak soalnya ini lagi nggak enak badan gitu nah untuk kalian yang pengen banget informasi atau kalian banget pengen banget bepergian gitu ke Eropa entah holiday entah itu mau visiting friend kalian kalau butuh banget uh, informasi lebih kalian bisa komen aku kalian bisa cari aku di Instagram cari aku di Facebook kontak aku bisa langsung WhatsApp nggak apa-apa ya oke okay, teman-teman terima kasih banyak thank you for watching this video bye bye